出しますセーフ何が違うんだ 追加は の位置が違うから全部バンカーに引っかかりますコモドドラゴンもいませんあー楽しくやりたいのに気持ちがバックティーで折れそうです6900は長いです頑張ります 難しい 자아이거잡아도착베스트홀넘버 9. 넘버 9. 最初ホール。まああれよ。前半はね体慣らしですよ。後半は行くよ私は。選手権。よし、これはボギーで上がるなんとしても。 che p o c かいノー k リ o 鳥は。ね、おかしいな。鳥はいいんだけど。